болу, қанаты талған қачан мені аядың белі болу, қанаты талған қачан жатаңқы мени аяғыңы белек құндыздай чачың тарағың неге құсалуымызда қарадың неге құнарсыз түн Geceli kumarlı geçti Salanın beli Kularsız düğündü Cananın beli Kullarlı geçti Samanın beli Yaşlığım bir primeiro.